Hello，大家好，我叫樊涛，今年二十四岁，身高呢不到一七八，体重也不到六十公斤，是一名仍然混迹于中国十八线以外的新人演员。呃，我的爱好呢是追电影、追电视剧、追动漫，然后外加上跳舞。呃，我的特长呢是语言能力，我会日语、韩语、英语三门语言，希望大家多多支持，谢谢。